कैदी नंबर 602 हाजिर है सर झुकाकर बात करो ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा